Astăzi este uh, despre a stresa. Uh, John Maxwell m-a inspirat într-un video care spune că stresul e viața și să ne obișnuim cu el. M-a făcut să zâmbesc pentru că mă așteptam să spună ceva moralist, așa, uh, că când colo mi-a zis-o în față. Este normal să fii stresat, dar eu zic mai departe că probabil că e, e bine să ne alegem de cine să fim stresați. Eu mi-am ales uh, meseria ca actriță înainte de spectacol să nu îmi spui du-te mai încolo că o să iau foc. Și probabil că și tu ți-ai ales de ce, de cine să fii stresat sau de ce meserie să fii stresat, așa că e ceva normal. Ciao.